A wann et eng Plaz op der Welt gëtt, wou een däers iwwerhaapt net brauch, dann ass et Dubai. Enn Oktober war do d'First Global, sou eppes wéi d'Weltmeeschterschaft an der Robotik. Eng Competitioun fir jonk Talenter tëscht 14 an 18 Joer, wou och Lëtzebuerg mat enger Ekipp vu 5 ugetrueden ass. Hire Roboter war zwar villverspriechend, eng technesch Pann huet se dunn awer op Rang 109 vun 189 limitéiert. De Pascal Becker hat Rendez-vous an engem Keller op der Uni, do wou se trainéiert hunn. Op den éischte Bléck erënnert dat hei un e schlecht gebauten Ikeasmiwwel. Et ass awer eng standardiséiert Konstruktioun, un där de Roboter sech muss moossen. De Roboter selwer steet nach am Stau an no Dubai muss e fir d'éischt mol erëm zesummegebaut ginn. Dat hei ass de Kollekter. Hei si mol d'Kontrolleren. Do kann een d'Bäll dramaachen herno. Also dat hei ass de Lift. Op dee si mer relativ stolz, well mir sinn dat eenzegt Team, wat e Lift mat enger Rakette gemaach huet. Duerch dat hei, dat expandéiert sech bis erop op bal e Meter 45, fir d'Bäll herno an de Goal ze geheien. Roboter a Filmer gesinn ëmmer aus wéi mechanesch Mënschen, am richtege Liewen awer sinn et Maschinnen. Entwéckelt fir en Zweck, mat Contrainten, sief et vu Gréisst, Präis oder Gewiicht, an och hei war de Kader kloer. All Ekipp krut eng Këscht, déi hätt Tonnen, a mir duerften nëmme mat den Eenzeldeeler vun dëser Këscht schaffen. Dat heescht, mir duerfte keng Eenzeldeeler vun aner Firmen oder esou benotzen, a mir konnte wierklech nëmme mat deene Baudeeler, déi Dir hei gesitt, schaffen. Et kann een net ëmmer dat baue wat ee grad wëll, oder et ass een limitéiert mat de Ressourcen. Mee dat gëtt engem awer gläichzäiteg d'Chance, wa jiddwereen dee selwechte Kit huet, dass een, wéi zum Beispill elo Leit aus Afrika, déi net esou vill Budget hunn, dass déi elo limitéiert sinn dorunner, dass se sech net esou vill Ressourcë kafe kënnen. Also, eng Këscht mat Motoren, Kabelen, Kontrolleren, Rieder, Aluprofiller, Virgäb? De fäerdege Roboter dierf net méi wéi 50 Zentimeter héich, breet oder laang sinn. E muss och Bäll vu verschidde Gréissten asammelen, se op eng Héicht vun annerhallwem Meter bréngen a sech duerno selwer um Gerüst ophänken. Go! Also et gitt u sech e relativen Equiliber do. Mir hunn natierlech Leit, déi extrem gutt programméiere kënnen, awer och e bësse Mechanik kënnen. Mir hunn och Leit, déi vill Mechanik kënnen, net esou gutt programméiere kënnen. Dat wat wichteg ass, ass fir en Team ze fannen, wou een deen aneren u sech ergänzt. Also mir hunn eng relativ multikulti Equipe, do si mer och relativ stolz drop. Mir hunn Leit aus Indien, aus Finnland, aus der Belsch, aus Frankräich an och aus Lëtzebuerg natierlech. Si schwätzen Englesch ënnertenee, well dat de Point commun ass eben, wou se alleguerte mat eens ginn. En plus muss een och op der Competitioun Englesch schwätzen, dat ass och schonn eng gutt Eng gutt Übung fir si. Ech géif soen, datt déi gréissten Erausfuerderung d'Meeschtere vu mechaneschen Aspekter war, fir datt mer do besser wéi d'Konkurrenz waren. An d'Dynamik am Team war ganz gutt, mir gi gutt mateneen eens. sou dass jiddereen seng Ideeë konnt abréngen. Ech hu mech em dat meescht technescht bekëmmert, also elo hei de Lift, also de Mechanismus fir dat ganz ze veränneren, also den Angle. De Problem war, dass mer duerch e puer Entwécklungsphasen hu misste goen a mir haten dunn eng ganz Rei vu verschiddene Versiounen. An déi ganz Zäit, wou mer gebaut an ëmgebaut hunn, do hu mer och ëmmer erëm misste programméieren. D'Team ass entstanen aus de beschte vu 37 Jonker, déi d'lescht Joer zu Lëtzebuerg un engem Roboterturnéier deelgeholl haten. Roboter bréngen ëmmer e puer Disziplinnen zesummen, Physik, Mechanik, Elektronik, a Programmatioun. Luxembourg Government is now investing a lot of money. D'Lëtzebuerger Regierung investéiert vill Geld an Ressourcen fir d'Robotik virun ze dreiwen, speziell Weltraumrobotik. Et deet sech also zimlech vill an deem Secteur zu Lëtzebuerg, och wann d'Leit dat net matkréien. Mir maachen 2020 erëm eng Kéier esou e Roboterturnéier, deen heescht Luxembourg Youth Robotics Challenge. Do däerf jiddweree matmaachen. Si däerfen och matmaachen, mä si kënnen net méi qualifizéiert gi fir déi nächst First Global. An dach hunn ech d'Gefill, wéi wa Roboter weiderhin eng grouss Roll an hirem Liewe wäerte spillen. J'espère un jour en faire mon métier ou juste continuer à construire des robots et à m'amuser. Den Dubai Roboter heescht iwwregens Lensi, net wéinst iergendengem senger Frëndin, mee als Zesummespill vu Lëtzebuerg an. Linear Extension Slide, E wäert no e puer Optrëtter wuel och seng Komponente fir nei Projete musse stëften, Romantik gehéiert nun mol net zu Robotik.